Macam baik mah kasih sedikit kesini Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita semua bersama keluarga berduka ini akan berpamit dengan Bapak Lodopikus Nara. Kita mau menghantar dia ke makamnya. Kita mengiringinya dengan doa sambil berharap Semoga ia diterima oleh Allah yang Maha Rahim. Marilah kita siapkan hati kita untuk mengikuti upacara ini dengan penuh hikmat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa penuh belas kasih dan Allah sumber segala harapan yang menghibur kita dalam segala penderitaan sekarang dan selama-lamanya. Terimalah ya Allah amal bakti hambamu ini. Semoga semuanya berkenan di hadapan-Mu. keluarga Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal Ayub telah ber... Ayub telah tertimpa cobaan begitu besar namun dengan tabah ia menyerah kepada kebijaksanaanmu dengan ikhlas hati kami menyerahkan hambamu Bapak Kordius Nara ke dalam kerahimanmu dan semoga Kau hapuskan dosa-dosanya dan ia kau beri bahagia abadi. Betapa sedih kami kaum keluarga, maka kami mohon berikanlah penghiburan kepada kami dan perkenankanlah kami meniru Ayub yang berkata, Tuhan telah memberi, Tuhan telah mengambil, terpujilah namanya demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. foto dan peran semua no foto, foto, foto. foto. komentarze. ibunya karena berangkat. Nah, gitu. Dia tidak Di gelang kaki mana? dimuliakan dengan martabat sebagai anak Allah. Semoga Tuhan menghiasi bapa nenek kita kita ini dengan kalung bunga yang tak kunjung layu. Manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Semoga Bapak Nenek Saudara kita lebih ikut ini dibangkitkan dari tanah oleh kuasa Allah dan telah membangkitkan Kristus penyelamat kita. Saudara-saudari terkasih, dan meninggal dalam usia 86 tahun. Bapak Lurus ini lahir dari pasangan Nenek Yusuf Laga Unorajan dan Mama Juliana Anem Tega. Menikah dengan Mama Margareta Lipan Kraing dan dikaruniai lima orang anak satu laki-laki dan empat perempuan mempunyai 16 cucu dan dua cecik anak-anak yang hadir saat ini ada tiga orang satu sedang dalam perjalanan dari ke Lembuka. riwayat pendidikan almarhum bapak ini tamat sekolah rakyat yang sekarang eksekusi. Kemudian Bapak almarhum ini melanjutkan sekolahnya di Ambak School Tuka, sekarang ST Larantuka, Binakarya. Sedikit riwayat hidup Bapak dalam hidup bermasyarakat di Lebuka Desa Pelopau. Selama berada di desa ini, beliau juga sebagai tokoh masyarakat dan dipercayakan oleh kepala-kepala desa di zaman Orde Baru sampai zaman reformasi sebagai pamong yang sekarang kita sebut kepala urusan dan juga sebagai kepala dusun beberapa periode. Beliau juga punya pekerjaan tetap yakni karena dia tamat dari Ambak School, dia seorang tukang kayu yang profesional. Kita sebab sampai lebih tiada nak. Magun metluka ara nuker jari dirai nak tolong atas selisa yang tak ada mampu. Gaji tenaken. Pane batak ture titik swasri tetana. Tidak keras. Kejam memang. Setiap kesalahan siapapun yang dia dapat, pasti nuneng hukuman. Hongkonga yang tidak suka cuma sebarang-sebarang, cuma lawan perintah ini aja aja, pemalas, pasti ko madi pananing hukuma neti tes wasa tita baba meme magira keras riwayat singkat bapak almarhum Gorok Nara bapak ini memang sakit usia tua umur 86 yang fatalnya ketika beliau jatuh dan sempat dirawat selama satu minggu kemarin dia meninggal jam 5 itu persis satu minggu dirawat. Memang di Sulawesi keluarga sudah berupaya semaksimal mungkin. Tapi kita semua tidak bisa menentukan nasibnya. Hanya alapsa sah. Tuhan sendirilah yang menentukan bahwa dia berangkat pada jam 5 sore. mengembuskan nafasnya, Bapak almarhum ini didampingi istri yang terkasih dan anak bungsu serta anak kela Hujan yang selama ini setia dan rendah hati merawat almarhum. Bapak, selamat jalan sampai ketemu di rumah Bapak. Upwalap, Kakan Gawaji, singkatnya sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan. Keluarga harapkan kiranya sikap dan perbuatan almarhum sepanjang masa hidupnya sampai meninggal dengan sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak, untuk kita semua, kue anak, gap tua, titik belamu, berp, kiranya kita semua dengan rendah hati juga memaafkan almarhum. Thank you. no shooting film ke na ini kita tadu la gambar la foto. Hmm. Emang ke kanora tija kala. Ah, me me pas bulan mer mer gue kunjung keluarga. Ah, mak kata kunta tadu awe ah, saya. Anak ah, anak anak Eh, mm. eh. saya punya tata tukang itu benar-benar kenuat nabar eh, mantap. Eh. Memang telinga dengan mata senamang sesama telinga dan telang, sesama mata kita ah. sulit untuk menebak. Anak nama Gudi karena makar tak kerta kayak kata dia. Ah. Hmm. Golodom je ini kalau perlu perlu setengah mati melau lo to gambar kayak gini. Ini re tuna lau hmm. batu melebu. Eh. avan. Ah, avan. Ah. Ane pon. Hmm wajuan ada jelble sure ah. na lokupang ay bekabakit anan na ya, hmm. tayo sigan eh nga yang lokupang re ya, oh gitu hmm. Ara no selalu lina. Que sampunamos si punaven na na. Mama punaven di la punaven. Eka eh, matanan ang bare punamisik. Maki bode para dia lu taboga. Maka hmm. na punare. Mai. Ah, ah. Orang tukang kan begitu inspirasinya hanya selalu melihat, memandang. <laughs> Hmm. Hmm. Pakai sentuh. Hmm. Iya, lalu tetap napa gitu bunga biasa, masih hmm. kuat banget. Anak ah, ada takut makai karena gokak. Ah, ah. apalagi kan mereka golok tuh, ah. jadi selalu waspada. Nanti biasa hmm. nalabi mau benat golok loh. Lah, am lorit men. Kegore makapat, kailai kau. Tode, selalu tode. Hmm. Oh, begitu. Aku kan lima kopong sama Edo pakai lo kerja dah gini kuti itu. Hmm. Kenare? Hmm. hmm. Saya pernah sudah bagus so, eh. Hmm. Pagi meralus. Hmm. Pernah pernah nambah nambah eh nah mereka pernah harus sama Anak ibu dua kok ke syuting, Bang. Oh, bunda. Anak ibu. Ibu. Ibu tenang makan baju nara. Boleh vater mesti kayak gutem sih. Kayak gutem apa sih mesik kayak kanu anu vare nong dami ya, <laughs> Eh kata nala nak matire makan siapa orang ke betul. Hmm, hmm. kenapa boga? Jam tite tata tete nara tite deng jeko balolo. Anra momai, betul harus kita selalu siap. siap diri. Hmm. Ya me Ah, No la pipí. No la ah. mm.